assalomu alaykum do'stlar siz english club uz kanaldasiz siz bilan har doimgidek shohrux ak video ustidagi rasmni ko'rib yoki nomini o'qib hayron bo'lgan bo'lishingiz mumkin yolg'on emas chindan ham atigi 6 ta mavzu faqatgina 6 ta grammatik mavzu Xo'p, endi tushunmovchiliklardan uzoqda bo'lish uchun video boshida bir necha narsalarni eslatib o'tmoqchiman birinchidan meni hech qanday grammatika qarshiligim yo'q ba'zi bir odamlar bor grammatikani o'qib tilni yaxshiroq o'rganadi grammatika o'qishdan zavqlanadi grammatika o'qishni yoqtiradi ularni qiziqishi bu e, agar siz shunday odamlardan bo'lsangiz grammatikani bemalol o'rganishingiz mumkin chunki grammatikani o'qishni hech qanday zarar yo'q sizga foydasi tegsa tegadiki zarar qilmaydi ho'p ikkinchidan juda ham muhim agar siz davlat tomonidan berilgan testlar uchun tayyorlanayotgan bo'lsangiz bu videoni sizga tavsiya etmayman sabab iloji yo'q grammatikani o'qishingiz kerak e, mana shu grammatika borasida test qilinasiz endi videoni asosiy qismi bu video kimlar uchun bu video ingliz tilini mustaqil o'rganishni xohlaganlar uchun yoki o'rganayotganlar uchun aynan grammatikani yoqtirmaydiganlar uchun grammatika kelganda dangasalik qiladiganlar uchun misol uchun shaxsan men o'zim grammatikani yoqtirmayman tilni grammatika o'rganish orqali o'rganish qaysidir ma'noda men uchun judayam judayam samarasiz yo'l desam bo'ladi grammatikaga kelganda har doim dangasalik qilaman meni til o'rganishdan uzoqlashtiradi chunki murakkab narsalar juda yam ko'p grammatikani ichiga kirib ketaverasiz juda yam chuqurlashib boraveradi mana shu narsa menga yoqmaydi ho'p endi o'zim haqimda ko'p gapirib yuborishni xohlamayman ho'p endi bu video qisqa qilib aytganda sizga road map bo'ladi ya'ni xarita hozir mana shu videoda sizga aytadigan grammatika mavzulari ro'yxatini siz bemalol xarita sifatida foydalansangiz bo'ladi mana shu mavzularni qo'lingizdan kelganicha o'rganib xohlasangiz qanchalik chuqur o'rganish bu sizni o'zingizga bog'liq lekin mana shu mavzular bilan o'zingizni tanishtirsangiz ingliz tilini o'zingiz boshqa yo'llar bilan ham o'rgansangiz bo'ladi grammatikani o'rganmagan holatda demak bular haqida ham xudo xohlasa sekin sekin video oxirida gapiraman ho'p endi mavzularga to'xtalsak mana bu joyda ro'yxatini qilib qo'yganman qani bo'lmasam birinchisidan boshladik birinchisi to be fe'lini o'rganib qo'ying to be fe'li sizga juda yam ko'p kerak bo'ladi juda yam ko'p uchratasiz buni ya'ni am is are va o'tgan zamon shakli was were mana shu to be fe'lini ikkita zamon shaklini o'rganib qo'ying bu sizga juda yam katta foyda beradi ikkinchisi have have got siz qachonki sizda nimadir bor yoki yo'qligini aytmoq aytasiz to'g'rimi menda bor mana shu narsa yoki menda yo'q yoki kimdadir bor yoki kimdadir bor edi xuddi mana shu kabi gaplarni tuzganingizda have have gotdan foydalanasiz va mana shu have have gotni present va past ya'ni hozirgi va o'tgan zamon shaklini o'rganib qo'ysangiz sizga yanada yaxshiroq ingliz tilini o'rganishingizda bir yo'l ochiladi uchinchisi there is there are there is there are bu ham xuddi have have gotga ya'ni ma'no jihatdan o'xshab ketadi chunki bu ham o'sha nimadir qayerdadir borligini yoki nimadir bor yoki yo'qligini aytadigan struktura buni ham o'tgan va hozirgi zamon shakli bor mana shuni ham o'rganib qo'ysangiz sizga katta foydasi tegadi demak there is there are o'tgan zamon va hozirgi zamon shakli to'rtinchisi continuous zamoni continuous zamoni bu Uh, buni ham present va past shakli bor xuddi uh, to be fe'lini o'tgan va hozirgi zamon shakliga o'xshaydi Bunda M is R was verdan foydalanasiz va fe'lga ing qo'shasiz. Bu bilan siz e, hozir sodir bo'layotgan ish harakatni yoki e, o'tgan zamonda qaysidir muddatda davomiy sodir bo'layotgan yoki qilinayotgan ish harakatni aytish uchun ishlatasiz. Men unday qilayotgan edim yoki men hozir misol uchun videoda gapiryapman. Mana shunday gaplarda demak e, continuous zamonidan foydalanasiz. Hop, keyingisi 5-inchisiga keldik. 5-inchisi simple tense simple tense simple tense ham present va past shakli bor ya'ni hozirgi o'tgan zamon shakli э, bu sizga demak umuman э, o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatni misol uchun men u yerga bordim men buni qildim demoqchi bo'lsangiz shunda simple tensni past o'tgan zamon shaklidan foydalanasiz yoki men bu yerda ishlayman men bunday qilaman э, men bu yerda yashayman yoki u yerda E, yashaymiz mana shu kabi gaplarni aytasiz mana shunda sizga simple zamoni kerak bo'ladi ho'p va oxirgisi oxirgisi albatta kelasi zamon kelasi zamon sizga kerak bo'ladi ya'ni will va uh, to be going to mana shuni o'rganib qo'ying uh, will va to be going to will shunchaki kelasi zamon to be going to haligi nimadir rejalashtirilgan ish uchun moqchi bo'lmoq desam bo'ladi uh, bu ham kelasi zamonni bir shakli demak mana shuni o'rganib qo'ying siz sizda shunda oltita mavzu bo'ladi mana shu oltita mavzu bilan qo'lingizdan kelgancha o'zingizni tanishtirsangiz qanchalik yaxshi o'rgansangiz sizga shunchalik ingliz tilini o'rganishingiz osonlashadi desam ham bo'ladi endi bu mavzularni o'zi yetarlimi degan savol sizda tug'ilishi mumkin men sizga aytishim mumkin til o'rganish uchun grammatikani keragi yo'q to'g'risi boshida chunki siz tilga shunday kelasiz sizga grammatik qandaydir qoidalarni tushuntirsa bu odamni e, zeriktiradi bu murakkab qaysidir vaqtda shunaqa vaqtlar keladi grammatikani o'qishingiz kerak bo'ladi lekin sizga e, ingliz tilini o'sha tilni o'rganish uchun muloqot qilishni o'rganish uchun sizga grammatika kerak emas oddiy qilib aytganda chaqaloqni olishingiz mumkin biz qanday qilib o'zbek tilini o'rganganmiz xuddi mana shu kabi e, boshqa tilni ham o'rgansa bo'ladi ho'p mana shu grammatikalarni o'rgandingiz keyinchi yoki o'rganishni xohlamadingiz ham deylik keyinchi nima qilishim kerak bu grammatikasiz nima qilaman bir narsani aytaman til o'rganishda nafaqat til o'rganishda barcha narsani o'rganishda ham qachonki input bo'lsa keyin output bo'ladi ya'ni bu degani misol aytaylik printerni olaylik printerda siz nimadir chiqarmoqchi bo'lsangiz aytaylik qandaydir tekstni qandaydir dokumentni chiqarmoqchi bo'lsangiz printerga siz qog'oz siyoh qo'ymasangiz printer sizga chiqarib bermaydi ishtimani mana shu qo'yayotgan siyoh va qog'ozingiz bu narsa input bo'ladi ya'ni siz mana shularni printerga ta'minlab beryapsiz ana keyin sizga printer sizga natijani chiqarib beryapti shuning uchun sizga input kerak input ya'ni eshitishingiz kerak ingliz tilini judayam ko'p eshitishingiz kerak ingliz tilida o'qing grammatika grammatikani tushunishingiz shart emas ichidagi so'zlarni iboralarni tushunishga harakat qiling va qo'lingizdan kelgan vaqtda o'sha so'zlarni iboralarni yodlab og'zaki talaffuz qilishga harakat qiling va videolar ko'rganingizda yoki nimadir eshitganingizda qayta taqlid qilib aytishga harakat qiling eshitganlaringizni xullas siz qanchalik o'zingizni til, tilni ichiga sho'ng'isangiz qanchalik ko'p o'zingizga qiziqadigan o'zingizga yoqadigan narsalarni o'qib eshitib tinglab mana shuni ichida qandaydir oddiy qilib aytganda ingliz tilini ichida suzsangiz suvda suzgandek mana shunda siz ingliz tilini o'rganib olasiz hattoki tushunmasangiz ham ingliz tilida eshitishga harakat qiling darajasi osonroq narsalarni topishga harakat qiling ichida bitta so'zni ikkita so'z tushunasizmi yoki umuman tushunmaysizmi qayta eshitishga harakat qiling qancha ko'p o'zingizni tilga tilga bag'ishlasangiz shunchalik oson o'rganasiz Xo'p, menimcha uje bu video uzoq ham bo'lib ketdi. Mana shularni aytmoqchi edim. Umid qilamanki, bu videodan siz o'zingizga kerakli bir nima oldingiz. Xo'p, doimgidek, mana bu listlarni video boshida ham aytganimdek, veb sahifamda topishingiz mumkin. O'zingiz qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Xudo xolasa, keyingi darslarda yana ko'rishamiz.